negativo já saiu todo mundo de lá. A ordem foi expressa, recua todo mundo, tá todo mundo voltando pra base. Fala família Magfeed! Hoje teremos a segunda e última parte do Operation War, na qual priorizamos a retomada da ogiva, bem como a explosão do paiol inimigo. Confiram! Repetindo a formação da primeira parte do dia, iniciamos o avanço pelo CQB, desta vez já tomado pelos inimigos. Tem que avançar, galera, tem que ganhar isso aí. No meio, meio, meio-dia. Foi por fora, cuidado que foi por fora aí. Tem que pegar a nóia. Gui, vamos, vamos dividir e pegar a nóia? Segura, segura aí, segura aí. Correu um por fora. Tem mais um, vem rápido. Não, não! Com a gente vai! Noia, vamos pegar a noia. Jogaram o bolo de fumaça, eles vão querer correr. Eles vão entrar, já estão nessa portinha aqui, ó. Estão reagrupando aqui. Vão querer correr, posiciona pra atirar. Tem que ganhar a noia. Ganhar não, é nós dois. Ou nós três. Não, pra, ajudar o Rafa lá no CQB. Cuidado lá na ponta Cuidado lá na aqui. Tô contigo, Gui. Rodrigo, faz expressão você. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Rafa quer supressão aqui, ó. Da esquerda eu peguei, Rafa, no meio da fumaça. Show de bola, não. Tem mais quatro agora. Tem... Positivo, positivo. Puxou, deixa alguém com ponto 68, eu vou subir escada. Tô atirando lá do réu, tô atirando do réu. Dois pra rua, dois pra rua, dois pra rua. Passou, passou. Passou um, passou um, passou um, Rafa. Passou um pela sua direita. Eu preciso subir escada rápido, senão eles vão tomar o réu. Abaixa, tá quando você falar que eu posso, eu vou, Raquel. Asta subindo a sala da noia. Asta subindo a sala da noia. Recuou, recuou, caiu dois. Sala da noia tem... Eu preciso de mais um para cobrir a rampa. Então vai, já entra tirando, entra tirando, Ração. Bota ali. Gente, eles já estão no réu, eles já estão no réu. Calma, calma, calma. Vai. Rápido. Ah, estamos na salinha que você falou. Não, então, mas aí eu quero só... É, você vai tirar aí? O cara aqui. Rafa, peguei, Rafa. Peguei um, Rafa, no meio. dois. Os dois da Noia foi Eles já estão no réu. Avisa o general que eles já estão no réu. Cuidado à direita, hein? A tentativa de flanqueá-los, tomando a sala da Noia, sofremos baixas significativas, o que nos obrigou a recuar até o lab. General, eu preciso, eu preciso de uma rota, general. Eu estou segurando o pessoal da NOI aqui, mas eu acho que eu estou segurando em vão. Eu preciso de uma, uma, uma alternativa, eu preciso de uma alternativa. Vai, vem! Nós estamos cercando a noia, nós estamos com três inimigos dentro da noia. Tureta passou para essa linha da direita. Peguei dois. Pegou, pegou, pegou. Mais um. Rafa menos três. Rafa menos três na noia. peguei, peguei todo mundo. Tem um no reator? Então nós vamos tomar o reator, avisa, ratão. Nós vamos pegar o reator, ratão. Fala pra vir pela viela. Passou um azul? Certo aí, aí. A gente quer pegar o giba, Vê se é o giba tá lá do lado. Vê se o reator tá aqui. Vê se o reator. Calma. Vai, gente. Vê se o reator tá aí. Vê se o reator tá aí. após muita insistência, foi possível então retomar a noia, desobstruindo o caminho até a ogiva. Pô, oh, que susto! Por aqui, por aqui. Difícil. A partir daqui já não interessava mais o combate ao inimigo. Cabia apenas progredir de modo furtivo até o paiol e efetivamente mandá-lo pelos ares. Asta a 10 metros do boom, asta a 10 metros do boom. copiou, copiou. Vem aqui, amigo, Rafa. Calma, calma, calma, calma. Nossa. Vamos. A gente pode pegar aquele tambor? Explodir, explodir, explodir. Avisa que explodir. Explodir, explodir. Explodir a base! tava vindo, eu tava vindo, garoto! Mais uma! Eu quero ver o na toca, velho! É isso, família! Agradecemos ao Wellington e Oswaldo da Rap4 Brasil pelo empenho, a Upsfield pela acolhida, a todos os irmãos que participaram, em especial aqueles integrantes do URRA e MSF, sem os quais o Exército Azul não teria chegado à vitória. Operation End War 2017, que venha logo!